السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم البنات معنا في القناة اليوم ان شاء الله نشارك معكم واحد جوج كيك آه، لولي واحد آه، بالفاني وواحد ان شاء الله بالشكلاط غنبداو بعدا بالاول بسم الله عندنا هنايا واحد ربعة البيضات فانية وحدة ساشيه ديال خمارة خمارة وحدة وعندي خمسة المعالق هنا ديال الفوس انا عابرهم خمسة المعالق كبار خرجوا هي كث ديال العنب عامر هما وغربلتهم جوج جوج مرات خمسة المعالق ديال الماء عادي بارد وخمسة المعالق ديال الزيت بسم الله ان شاء الله نبداو في المقادير عندنا خمسة المعالق ديال السنيدة بسم الله الفاني هاد بسم الله هذه البنات هي عاد غادي ندير فيها وانا كنطرب مثلا غندير ندير في الدقيق بسم الله غندير غير بشويه وانا تن من لتحت باش ما يهبطش ليا الخليط شويه من الاحسن يكون مغربل انا غربلتو جوج المرات نمشيو في اتجاه واحد ما نبقاوش تدوروا بالطراب باش ما يهبطش لكم الخليط ديالكم انا غندير بلون هاد الخميره بسم الله également. بشويه باش ما يهبطش ليا الخليط ديالي انا جبت هنايا الطاوه ديالي دهنتها بالزيت وضفت لها هاد الورق ديال الزبده بسم الله غادي ندير فيها الخليط بسم الله انا كيف الفرن تيسخن نغفر الخليط ديالي كله نخشى دابا في الفران وندوزو باش نصاوبو ديال الشكلاط الشكلاط نفس المقادير كلهم خمسة المعالق خمسة المعالق وربعة البيضات الطحين غنديرو ربعة المعالق ونديرو الساشيه ديال الشكلاط هكا جبنا من هنا هاهي البنات طابت نتوما غادي نلوها بسم الله تنبغوها خدوات تبدا تنبغو نصوب فيها الكريمه نغير مزيان ندير عليها وندير هاد هكا ونخليوها تنصاوبو ليها الكريمه ديالها الا تنصاوبو الكريمه بسم الله نخلي حدايا النكهات هنا عندي هنايا ونانا غادي نعبر الكريمه غادي نقسمها جوج واحد واحد هنا فيها ستة الكيسان ستة كيسان عامرين ثلاثة زدتهم فعنديهم في الكيكة ديال الشكلاط وثلاثة في الكيكة ديال الفاني صافي غنديرو فيها هادي ديال الفاني غندير فيها نكهة ديال الفريز وهادي غنديرو في الشكلاط ونديرو فيها النكهه ديال القهوه الخيط اللي عارفينه بنات الكريمه نحط واحد نخلينا هنا حدانا عندي هنايا الشكلاط عندي هنايا ش... عندي شكلاط المزيان اللي فيه نسبه ديال الكاكاو طالعه غنزيد فيه هنايا واحد جوج معالقات ديال البخانيني ديال الشكلاط ديال البخانيني ديال اللوز غادي نزيد فيه هاد فلفل صافي هي خلطناهم مع الشكلاط ندوز دابا باش نديرو الكريمه ها هي البيض انا غادي نحيدها من هاد نديرو الكريمه صافي بركة عليها غادي نديرو فيها هاد طبق مقرمشه ثم ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش غادي نمشيو كنزيرو نوصلو للخر ديالها الكرمه اللي بقات ليا غادي نعاود نديرها نفخ من هاد الكيك ديالي ها هي زينه الشكل النهائي كتجي زوينه وكتجي اقتصاديه يعني ما فيهاش بزاف ديال المقادير وتتجي لذيذه نحط عليكم واحد الطريف وهذه ديال الشكلاط اللي صوبنا اللون ديال الشكلاط انا غادي نحطها معكم بعدا كيكا شوفوا Une. Deux. شتي يجي كتجي من الكيكه كتجي فنه شتوما كتجي مهويه وكتجي غزاله نتمنىكم تجربوها ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لنا واحد لايك وشكرا على المتابعه وبالسلامه عليكم